上节课我们解决了上镜比真人胖的问题，通过四个工具的配合使用，给人像进行瘦身处理。下面这节课，我会和你分享 PS 的重头戏——调色，让人像片变得风格迥异，冲击你的视觉感受。这节课我们来学习 PS 的重头戏——调色。 调色可以让本来平淡无奇的人像片变得风格迥异，冲击你的视觉感受。说起调色，一般分为校色和调色两部分。校色属于技术范畴，它有固定的标准，由数字来判断；调色属于艺术范畴，没有固定的标准，完全是由主观感觉来判断。色彩既是客观世界的反应，又是主观世界的感受。某种色调，有些人会认为很好，有些人则认为难以入目。 这完全属于萝卜青菜各有所爱了。调色技术虽然纷繁复杂，但是呢，只要把色彩的理论基础打牢固了，掌握好其中的规律，调色就不困难了。在调色的时候，我最经常用到的是可选颜色调整命令，这里我就分享一下其中的玄机。因为一般我们的照片模式是 RGB 模式，所以我们先来看一下这个 RGB 的色环。 我们现在看到的是 R G B 的色环，然后我提取出 R G B 的三原色，也就是红、绿、蓝，互相融合之后呢，做了一个小色谱，就是我们现在看到的这个三个圆组成的图形。接着我们来到图层面板下方，点击创建新的填充或调整图层图标，找到可选颜色，弹出对话框之后呢，我选择了只对这个小色谱进行一个调整，为了就是。 让这个色环不受我们的调整影响，可以继续给我们提供参考。我们来认识一下可选颜色里面的一些选项。第一个预设，点开我们能看到默认值跟设定。第二个颜色，点开我们能看到里面有红色、黄色、绿色等等几个选项，就跟我们的小色谱里面是相对应的。也就是说，我们需要调整到哪一个颜色的话呢，就在颜色里面选择相对应的选项就好了。下面的几个小滑块呢，就是用来调整我们所选的颜色了。 我们以红色为例，根据这个色环解开可选颜色的神秘面纱。第一个青色，在色环我们能看到，青色跟红色形成一个一百八十度的对角，形成了互补关系。也就是说，青色里面没有红色，红色里面没有青色。我们增加青色看一下，就会发现红色慢慢变暗，直到变成黑色为止。你可以这样理解，青色跟红色呢是敌对关系，有你没我。 只要两个混合在一起了，就会互相抵消掉。那下面我们如果说减少青色，我们能看到红色根本不会发生任何变化，那是因为刚刚我们说到了红色里面完全没有青色，那既然没有，减再多也没关系了。第二个，我们来调整洋红，在色环我们能看到红色呢是由洋红跟黄色混合所产生的，我们的这个红色呢已经是百分之一百的纯红色了，所以呢。 增加洋红，红色不会发生任何变化。如果说减少洋红的话呢，我们能看到红色慢慢偏黄，降到百分之一百的时候呢，直接就变成纯黄色了。接着我们调整第三个颜色黄色，我们增加黄色跟增加洋红一样，红色不会发生任何变化。或许有人会觉得奇怪了，为什么在画画调色的时候往红色里加黄色，红色会变成橙色，这里却不发生变化呢？ 那是因为我们电脑上看的 RGB 色彩是加光模式，跟颜料看到的色彩是减光模式，两者是不一样的，不要混淆了。那么接下来我们要减少黄色，看一下，红色呢会慢慢变成洋红色，减到百分之一百的时候呢，直接变成洋红了。调整最后一个颜色黑色，呃，很简单，你可以把它理解为是一个明度的变化。 那么增加黑色的话呢，红色会慢慢变暗，直到变成黑色。如果说你减去黑色的话呢，红色会慢慢变亮，直到变成白色。通过这个可选颜色的工具，应该对调色有更多的了解了吧？下面我们就根据这个色谱来进行一次实例操作。现在我们看到的这张照片呢，是两年前我的一个朋友帮我拍摄的，他当时也是随意的抓拍，没有考虑到曝光，没有考虑到色温。 所以就拍得有点过曝，还有色温偏蓝了。但是幸好它用的是 I W 格式拍摄，I W 是一个无损格式。虽然照片有点过曝，但是呢还是有机会可以修复的。那现在我们呢先把色温调整一下，在这个 Camera Raw 的插件里面，我们看到右边有一个白平衡的选项，点开我们可以看到很多不同的拍摄环境白平衡选项。 我们可以选择相对应的拍摄环境的白平衡选项，不过一般我都会自己去控制，因为电脑有时候也会出现误差。那我们可以看到白平衡选项下面的一个色温，就好比这张图片，我们可以看到有点偏蓝了。那我们呢就可以拖动滑块往黄色这个方向拖动，那色温就可以慢慢慢慢的变正常、变暖。那现在色温算是比较正常，符合当时拍摄的环境了。 那接着呢，我们就要调整这个照片的一个曝光。下面我们可以根据这个折方图的信息去调整曝光。如果说你不会看这个折方图，没关系，我们可以点击右上方这个小三角，高光修剪警告，图片就会出现一些小红点，这些就是一些过曝区域。我们可以通过降低曝光、高光、白色。 这些选项去消除小红点，以至于我们可以修复过曝的区域。好，OK，色温跟曝光都调整好后呢，我们就可以点击打开图像，进入 PS 开始调色。我们先创建一个可选颜色的调整图层。那调色呢，我们一般是人物跟背景颜色是分开调的，这样的处理是为了防止把颜色调脏了。 那现在我们先来调整一下人物的颜色。如果说想要这个皮肤看起来更加白皙一些，我们可以在红色里面减少黑色，来提高红色的亮度。这样的话呢，我们皮肤就会看起来更加的白。那我们可以看到，在调整皮肤的时候，会影响到这个背景颜色。那我们点击一下这个图层蒙版，做一个反向，快捷键 c t r l 加 I。 把我们的这个调整效果掩盖住，然后再用到笔刷快捷键 B，把前景色设置成白色，在脸上进行涂抹，把我们的效果刷出来。这样的话呢，我们的皮肤会显得更加的白，又不影响到这个背景的颜色。OK，那简单处理完这个人物的皮肤颜色之后呢，我们就开始调整环境色。 再创建一个可选颜色的调整图层。那我们在这个画面可以看到呢，叶子是占这个画面背景的面积是比较大的，所以呢，我们要先调整叶子的颜色。那叶子主要是以黄色为主，那我们怎么去调整这个叶子的颜色呢？如果说我想要把这个叶子变成红色，那说到这个色环的时候，我们已经说过了，红色是由黄色跟洋红混合而成的。那我们只需要在 黄色里面加洋红，那叶子就变成了红色。那我们也说过，红色里面是没有青色的。再把这个青色减掉，那得到的红色是不是更纯净了？那我们现在看到画面，感觉这个红色在我们的画面是显得比较怪的。所以呢，我们不应该把这个叶子调成红色。所以我们现在呢，要把所有的数据先清零了。那我们再分析一遍，我们现在看到的叶子，它的饱和度呢是比较低，显得比较脏。 所以呢，我们只需要把它的饱和度提上去，把这个黄色的亮度提上去，我觉得就够了。那怎么去提高饱和度跟亮度呢？我们可以在黄色里面再加黄色，它的饱和度就会上去。把黄色里面的黑色减去，那就可以提高黄色的亮度。如果说我们觉得现在的效果还不够强烈的话呢，我们可以 Ctrl 加 Z 再复制一个图层。那现在我们得到的叶子饱和度呢？ 跟它的明亮度呢，都得到一个很好的改善了。我们可以降低这个图层的不透明度，让效果呢更加的柔和一些。我们再创建一个可选颜色的调整图层，去调整这个铁网的颜色，跟我们的背景要再融合一下。那铁网的固有色呢是青色，那因为我们刚刚调整了黄色。 那所以呢，在铁网上，我觉得我们应该也要加点黄色去融合一下，然后再减少一些洋红，再减少一些青色。那么呢，现在就比刚刚它的一个固有色显得跟这个背景更加的融合了。最后，我们再创建一个可选颜色调整图层去调整整个片子的色调。我们先从白色开始，白色呢代表的是一个高光区域，我们加一点青色。 然后再调整中性色，就是一个中间调。我们在这个中性色里面减去黑色，可以把整个片子调亮。最后在黑色里面减去黄色，就可以让我们的暗部有点泛蓝。OK，整个片子的调整就到此结束了。我们可以看到，我们的整个过程都只是单一的用到了一个可选颜色的调整图层。那当然了，这是为了方便大家对调试的理解。 在 PS 的调色里面呢，我们还可以用到一些曲线啊、呃色彩模式啊，还有一些图层的混合模式啊等等的一些工具去进行一个调色。我们来看一下这个调色前与调色后的对比。好，我们再来看一下原图跟调后的对比。把照片的色彩调整到自己满意的状态。 储存后用读图软件打开时，你有没有发现照片的色彩会出现暗淡？其实这是色彩空间设置的问题。具体怎么设置？现在先看我简单操作。总的来说，我们的相机、我们的电脑、我们的 PS 软件都要使用相同的色彩空间设置，这样才能使我们的照片色彩保持一致。好了，今天的课程就到这了。如果还想进一步了解调色，请登录到行帅教育官网查看更详细的资料。 感谢你的关注，我们下节课再见。下节课我会综合应用前几节课所讲的知识点，另外新增一个知识点锐化，列出一份清晰的人像处理清单，告诉你如何逐步操作，修出一张精美的人像片。